Нала берчүмүн анан улак чабыш түшүмдү дейб азыр түштөрүм жок болуп калды намаз зикирде дуа алысырап болуп калды атам кыжалаттым дейби кандай болот эми түш мындай да түш кээде алладан макул кээде шайтандан кээде нафсидан эле болот алладан болған түштөр бул кушкабар колдоо альхамдулилля бул жакшы жакшылыкка жору шайтандан болгон түшкө вообще этибар бербең көңіл бурмаң ар кандай жаман нәрселерді бере берет көңүл бурмаң а кээде ушу адам жашоосуна байланыштуу нафс аралашкан түштөр кээде болот кээде болбойт акжалатпа болоң негизи өңүңүздөгү ишке кылган амалыңыз бир киши келип пайгамбар эме биздин устазыбыз бар эле айтат эле да пайгамбарыбызды түш көрдүм деп мындай мындай экен мындай мындай деп машаалла мубарак болсун алла ыраазы болсун эми дейт эле пайгамбарыбыз түшүңүздө көргөнүңүздөн кийин өңүңүздө сүннөтүн аткарың дейт бир адам өмүр бою пайгамбарыбызды түш көргөн жок бирок өмүр бою сүннөттө бекем болду бул бактылуу адам бир адам пайгамбарыбызды түш көрдү бирок өмүр бою сүннөттү аткарган жок бул бактысыз адам ошон үчүн туугандар түштөн шарият сабит болбойт то есть шарияттын өкүмдөрү андай неме болбойт ошончолук мисалы эскертүү берилип аткандан кийин наоборот дагы сүннөткө күчөйгөндүн ордуна таштап кой андай болбойт өзүңүздү сүннөткө ылайыктуу кылың деген сөз устаз менин атам 30 жылдан бери ичип келет арақ апам баардык нерседен кем калбай келет дуа қылып қойыңызшы алла тағалам тауфиқ берсін алла алла тауфиқ берсін арақ барлық жамандықтан ашқышы ептеп таштап тұрыңыз дуа қылыңыз садақа қылыңыз дауатқа алып жүріңіз сауапқа алып келіңіз кейбір ата енелер дцп диагнозы менен төрөлүп қалған балдарын таштап кетишет кейбір ата ене ошолорду жақсы көріп бағышады алладан қандай сооптор жана таштап кеткендерге қандай азаптар болады ей туған біздің денебіз ше итке мышыққа райымдылық қылғанға бұйырады итке мышыққа бұл бала ғой нәресте ғой ауырса дағы инвалид болса дағы е құда қаласа ұшыны қарағандарға шыдағандарға сабырдууларға ебегейсіз Allah Таалам så upp i detta. Innama сабируна sabiruna ajrahum bighayri Құранда Алла Таала айтады, сабырды оларға есебі жоқ сауап беріледі дейді. Алла есебі жоқ деп отқаннан кейін кім есептейді Бұлар сабыр қылып, ошо баланы бағып, қанша бардығы садақа. барлық мейіріміне мейірім, райымына райым қосылады. Таштап кеткендер Құдай сақтасын. Құдай маны ұшындай қылады, ұшындай жерде Алла Таала өте ұста шебер зат туғандар ошон үчүн мындай немелерден кичине ооруп калса ана мына таштап кеткен болбой кудайдын өкүмү андай кылбаш керек отуз биринчи декабрь күнү кайын журтум чогулуп отурушту мен үй бүлөм менен баргым келбеди барбай койгонубузга бизди аябай урушту устаз айтыңызчы кими биздики туура силердики туура да кимиңиз ушуну урушса силер барып туруп эмне кылгыла тамак бергила сабыр қылып қойғыла болды так криптовалют биткоин туралы толық мағлұмат өткенде әр учурда айтабыз бұл болбой ұзағырақ ұзынырақ сүрелерді мындай қойып тұрайын ә біздің емес ұзынырақ сүрелер емес сұрауларды айтамын жашым жыйырмада досум менен чоң сумма қарыз алып иш баштап жаттық эле Şüveyli cemaattan dua veriniz. Maşallah. Allah tamam cengil kılsın. Bunda dualardan bardın azı bütün de çoğu kılaylı. Var mı? Kudayın barı saçardan versin. İşinizlerle ilgili. Biz toylarda iki cemaatın svadibni vals şovların uyuşturup ha, iki cemaat değil. İki caştın, iki caştın svadibni vals şovların uyuşturup işteyiz. İştese işteyiz. Kılsa bol olur. услугабыз мажбурий емес қалаған адам заказ кылат бул ишибиз туурабы садим деп айтса экен ошо булар эмне қысқасы кандай болсун услуга акча алса болады бірақ ошол биринчиден туугандар исрапкерчиликтин жолу болбосун экинчиден шариаттын рамкасынан чыгып кетпесин мааниси деген биз батышка же башка диндегилерге окшобойлу биз өзүбүз альхамдулилля мусулман бизде тоюбуз дагы жол жобосу бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам той бергиле деп буйруган аулиму валау бишат бир кой союп болсун той бергиле элдин патасы курсанчылык күн болуш керек а бири бирин куттуктаган бири бирине белек берген жакшы сөздөр каалоолор насааттар болуш керек бирок азыр мынандай бүгүнкү күндөгү ар баракаттардын баардыгын чыгарып алып бир андай болбойт ал 5 алты түр тамақ қылып исрап уақытты исрап бұл шариғатта болмайды бізде мен жақтырған үйленейін деген қыз қыз емесмін деп атады мұрын жігіті менен бір жолу жатып коюшуптур мен кечирим кечирем дейби үйлене берем десем болбой атат сага татыктуу эмесмин тең келе албайм деп мен аны аябай жақтырып қалдым өзім түз жолдо баламын намаз оқимын кеңесшіңізге мұқтажбын құранда айтады тазалар тазалар үшін Ипластар ыпластар үшін таза еркектер таза аялдарға таза аялдар таза еркектерге бұзық еркектер бұзық аялдарға бұзық аялдар бұзық еркектер үшін әрбір өзінің теңіменен деген сөз да құмырсқа дағы достасқан анау құмырсқа пилменен достасады өлі өзінің теңіменен достасады да туурабы ар ким өзүнө жараша туура ошон үчүн өзүбүздү оңдойлу пайгамбарыбыз айткан эсиңиздерде болсун туугандар хадис ата ата энеңерге кандай болсоңор бала чакаңар силерге ошондой болот деген силер башка аялдарга кандай болсоңор аялдарыңар башка эркектерге ошондой болот деген ушуну карап өзүңүз чечим чыгара бериңиз ата энеңизге үй бүлөңүзгө өзүңүз чечим чыгарасыз кандай болуу боюнча өзүңүз бирок акылдуу болбоңуз да мен башка аялдар менен мындай болуп жүрө берем мына менин аялым о аулия депчи андай болбоң мен ата энем мындай кылып койгон бирок менин бала чакам мага мындай мамиле кылат андай болбоң пайгамбардын сөзү эки болгон эмес мындай окуялар толтура айтып берсем вообще бияктан эсиңер болуп калат ошон үчүн биз өзүбүз таква боло берели өзүбүз алладан корко берели ошого жараша иншалла баары болот кудайым баарыбызга тофик берсин мен түшүм зекеттин садакасын беребиз бир таксыр кылган ишиңиз арам деп айткан ошондон бери ойлоном а зекет алла таалам кабыл кылсын а бирок ошол жумушуңузду караңыз мен жакшы түшүнбөйм ал силердин шоуңар кандай экенин Устаз мен to'ylarda оформление жасайбыз ушул ишибиз адалбы мажбур жок ким кааласа кылат дейт эмне бул оформление нерсе тартып жазып ия ушуга окшогон нерселерди айтат да туурабы а боло берет албетте ошол үйлөнгөн эки жашты кээ бирлер ошо сүрөткө тартып неме кылат ал жакшы эмес калган оформленияларга мейли азыр мисалы карап туруп элге жагымдуу нерсесин сунуштасаңар адал услуга алсаңар адал кыргызстандагы кыргыз орус фондуна 10 жылға насыялар берилип жатат экен фонддон акча алып иш кылса болобу ислам принцип каржылоо боло турган болсо болот биздин мамлекет намаз окуп жатып екі жаққа салам бергенден кийин мурун канап кетсе эмне болот намаз бүттү болот витр намазын қазасы оқылау окулат Үйден беш маал беш маал беш амал өтсө қандай фазилеттері бар Беш 5 амалдын баардык фазилеттери үйдө деле таалимдин фазилети машваранын фазилети амал өтө турган болсоң устаз кайсыл мечитте амал кыласыз барайын деген эртең менен багымдаттан кийин арчебешик медресесинде болот анан калган убактарда болсо кутайба ибн муслим институтун ошол жерде болом анан биринчи үчү биринчи жок биринчи төртүнчү күнү алдыңарда болом ушул жерде анан кийин бешинчи алтынчы күндөрү болсо сапарда болом а базар күнү үй бүлө менен болом убакыт болуп калса ден соолук жакшы болсо улакка барып коем так мен бир ишеничтүү байкемден уктум чоң аалым Маулана саат айтыптыр менин ажалым келген, келгенче имам махдинин колун кармайм деп канчалык чындыгы бар егер чын болсо чоң ғазат биздин заманда өтө болобу имам махдини алла билет ал качан келет мындай туура эмес го мындай сөз намаз окулбай калса намаз бизди таштаган болобу намаз махлукпу намаз алланын өкүмү туганда да намаз намаз окулбай калса намаз бизди таштаган болобу деп жок таштаганбы мындай да қиямат күні бірінші намаз туралы сұралады намазы жақсы башқалар жақсы намазы жоқ болса несі шығады дейді ошо таштап қойған деген мааниде ошо таштап қойды деген маани алла субханаху ва тағала айтады кім бұл дүниеде алла тағаланың чакырыгына жооп бербесе қиямат күні алла аның шақырығына да жооп бермейді намаз таштабайлы намаз бізді таштабайды дегеніңіз дайыма намаз бізбенен жүреді деген сөз жардамы менен мақұл ба намазда қандай жардам бар білесіз бе құранда алла тағала мындай дейді намазда мындай жардам бар ұғып алыңыз ей имандылар алла айтады намаз менен менен жардам сұрағыла дейді намаз арқылы жардам сұрағыла намаз сабыр так инна салатан ханил фахшай мункар намаздын жардамы ушул сизди арам нерседен токтотот уятсыз иштерден күнөө иштерден кылмыштыктан токтотот мына намаздын бул дүйнөдөгү жардамы ахиреттеги болсо машаалла кабырдагы нур ахиреттеги нур эсеп китептен биринчи жеңилдикке биринчи китеп эсеп китеп намаздан башталат